بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة One for فما تغني النور فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى فكذبوا عبدنا أفتحنا فتولى مهطعين إلى أذان تركنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين اللهم ارحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم تب علينا يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة